Jen! Ow! Jen! At dahil po, dahil po hindi pwedeng isa lang ang gagamitin, meron tayong choices. Sige, ah, hawakan mo ano? ang nata kayo mag May chopstick. Meron tayong ganitong sandok. Meron din sandok ng kanin. Meron tayong shanty. Meron ding pang sabaw. Oh, no! Yan! <laughs> Good luck talaga sa akin! Oh my God! Oh my God! Puti. Bunot. Ulitin mo, tikris. <laughs> Ito ang gagamitin. Ay, kinakabahan na. Ala! okay. Ako na! Oh, yes. Ako pala, ako na pagsusunod sa iyo. <laughs> Ikaw. Sunod. Oy, ako muna. Mamaya, mamaya. Ay, tama. yan? Hindi! Chopsticks! <laughs> Asan na yung ating? Hoy, may piring talaga! Piring talaga! Asan? Asan na yung ating kawain? Hoy, nakakakita ka? Asan na yung kawain? Ay, sige talaga yung... mo yung... Anuhin mo, yung... Ano? ano yung Bluetooth? Bluetooth mo! Tanggalin mo, yan eh. nilalagay mo. Ikaw! May tam! Okay. Okay. Wala nakapasakit yan. Maglalagyan. Oo. Saan pa ilalagay? Dito. Ah! Saan pa wow! Sige, timer. Timer! Timer! Timer! 60 seconds. Ala! No! Wait lang! Sandali lang! Ah! Hindi na kami ready. Pamiya! Wala akong nakikita. Uy, ang galing ng chopstick. Bakit chopstick naman? Bakit ganyan lang? yung stainless. Na. Awan! Oo, kasi madulas. Okay na. Wait lang, manang. Wala pang timer. Bigat na ang ano ko eh! Mababawa! Baka damdaman Ito, ilakot mo din yung na Okay. Pagka mo na yung chopstick ko! Start! Now! Okay, one. Start! Timer starts now! Go! babalik. Ay, hindi na to babalik ah! Babalik ka kanina. Wala na. <laughs> Kawawa naman yung Wala na talaga. Wait lang, wait lang. Wait lang, Sandok ng kanin! Ay! Parang ako yung kanin. Ano okay, okay na. Sa akin na lang yung sunrocks. Okay, okay. Sige, sa akin na lang yung sunrocks. Pipiringan ko na yung sarili ko. Ay, paano ko magwala? <laughs> Walang maako. Asan na yung sandal? Asan yung rocks na yun? Asan ko yung dress ko? Ako bibili nga ako sarili ko. Time Timer nyo na. Eh, magkakanda daya! Hoy! Magkakanda daya! Ready! Asan yung pera? Yan. Yan, yan. Dali lang, nakikita ko eh. Ako, nakikita! Baliktad kasi. Nakikita ni Mana, hindi lang siya marunong mag-chopstick talaga. <laughs> Dapat kasi ganyan, oh. Ready? Oh. Asan yung pera? Kaya dami. <laughs> Ready, set, go! sa kanin. Agnes. Kana, kana. Agar ka, agar. Ano? Ano? Ano? Ano? Ganda. Sansi. Sansi. Sansi. Dapat pala tayo ang nauna. Dapat nagbunot. Ganun, ganun. Sabi niyo, oldest. Wait lang. Alam! Hoy! <laughs> Excited ka, Agnes! Ito ang marang mo. Oh. Alam sakit na lalamunan ko. Break down on camera. Yan. Yan, ang daming pera. Wala ko ang daming pera niyan. Okay, okay. Vlog natin dalawa lang. Are you ready? Are you ready? Break down ka! Baka makakapag... Okay. Okay. Okay. <laughs> o, baka nakikita mo na lang. Tatalogo. Naku, sisigaw ako. <laughs> Timer starts now. now. <laughs> Wala. Nandaya yan. Walang sabon na ako. Wala pa na alam sa amin. Wait lang. Yan ang hinawakan mo. Oh, yan. Diana, ano yan? Oh my God! Saan ba nalalaman? Ah! <laughs> Kaya talaga! Eh! kaya ano, nakuha na lahat. Ano naman, makita mo talaga. <laughs> Parang hindi ko kita. yan. Ito yung mga ano pera. 1, 2, 3. Ang dali! Saan ka ba Ready, start! Go! Go! Ah! 6,000! Ah, At dahil, ang pinakahuli, Sige na! Walang best. Ay, ang sandok mo! Ang dayang ako ng milk tea mo. <laughs> Ang nest na higas nga ako. Ako rin, ang sakit na lalamunan ko. Oh, break! <laughs> ako rin! <clears throat> Piring, piring. Oh, ah, pero... Ah. Last! Saan nagbayag? Last na, last. Uh, <laughs> Baka makikita ng kwarta. Nasa na o. Bakit nasa na o? Ang hirap ng, ng chopstick talaga. Okay. Manang may tiebreaker tayo. <laughs> bunot kayo, bunot. Hindi, hindi yan. Ang tiebreaker natin. May libo. Oh my. Asan na yung coins mo?